Ito yung global testing no. Uh, nandito tayo para magtatanong kung ano yung lagay sa ating mga kababayan dito. Kasi yung mga ibang kababayan na balak o may gustong magtaywa na baka dito kayo mapunta para alam nyo na kung ano yung sitwasyon at saka kung ano yung gawa ng company. Tatanong din natin kung pwede ba yung may mga tato at saka yung height, yung high school graduate itatanong din natin dito. Kaya antabay lang po kasi malapit na rin yung labasan nila kaya hintayin na lang natin sila no. Tara't magtatanong na tayo sa mga palabas. Ah, ito yung isang kasama ko. Ah, tatanungin natin. Lumipat kasi sa dito kaya tanungin natin kung anong lagay ng trabaho dito nila. Ikaw lang ata. Ha? po Ikaw lang ba panggabi? Oo. Ah, marami ba yan? Mga dalawa ko ba? Ah, uh, ano schedule mo ngayon dyan? Night shift, 7.30, 7.30. Ayo. Iwan. Ayos naman yung trabaho dyan. Eh, okay yan. Ah. Ano bang gawa mo dyan? IC testing. IC testing yan? For engineering. Oh, yeah. Sana ako engineering department. Galing. Ayos naman. Okay. <laughs> Ito naman. Diyan na naman. Ano ba dyan mga babae lalaki? Oo, oh, nada. Uh, oh, marami kang mentor dito. Marami na akong sa labasan. Saan ba doon ng ano? Ang kasama mo dyan? Champion. Champion. Champion, kakanglin. Kanglin din. Kaya mayroon din kanglin pala. Kanglin na lang. Kukunti lang. Kukunti lang. Ah, tinisik pala kayo dyan. Pagkano? Ay, tinisik pala. Ay, mga babae dyan, naglalakad lang. Naglalakad lang. Kasi gusto ko yan kasi, ayaw naman eh. Ayaw yan. <laughs> Pero maraming ano dyan. Dami. Tal, tawag mo nito, Morning. lang. <laughs> Ayun Hey! ba? Ano ba agency pala sa Pilipinas yan? Eh, hindi ko alam, transfer lang ako eh. Na-transfer ah, ka lang? Ito si, ano, ano ba mga ano Tara. Interview daw kayo. For vlog. Nag-vlog kita, madam. Hello, Susi ah. Ano ko May 5 minutes din na ata. Ayos ah, may alarm na yung ano mo ah. Ano ako dito? Ah. Pasok na dito. Wala, 5 ano lang, 5 to lang din kami. Babait lalaki din pala dyan, ano? Ay, nah, di ka pala masyado na boboring dyan kasi may... Boring, maraming maglilibangan eh. Kan, oh. ah, eh, paglilibangan ano? Oo. Ah, dami, ang dami palang babae dyan. Ay, ang panggabi din yan. Lahat ng panggabi o may pangaraw din. Pangaraw din. Hiring kami, hiring. Hiring, yung Hiring ba? Pwede mag-transfer dyan? Pwede. Anytime. Sabi mo, transfer. Tanggap agad. Paano mag-transfer dyan? Agency? Tuloy lang ha, kung sultan tol, direct, ha. Hi, morning mga kabayan, morning. Lalo na pwede ka sa vlog. Yan, nakatrabaho. Dito na ako kanina. Mag-interview daw ang vlogger. Ay, pumasok ako. Si Ate Lizel. Ah, matagal na, matagal na yun eh. Ano ba ang ano bang agency ng ano? Ng Global System? Ano po? Anong agency sa Pilipinas? hiring ba kayo? Hiring ba? Oh, mahihain kayo. May interview na kayo. Ito na. Sige. JS, ano po yung GS Construction Power? Uh, ah, dito lang, para may idea din yung mga bago ba? Yung mga bagong parating dito, di may idea na sila kung anong gawa dyan sa global testing. Bakit po gusto po ba nila dito? Hindi, malay natin may makapunta dito din. Di ba alam na nila yung... Kasi kung ako po, mm. hindi ko po isasuggest ang global. Papo ko, matanda ako dyan. Kung hindi, ano, hindi ko isasadyan. Bakit? Medyo mahirap ba? Hindi sa mahirap. Ah, ah, hindi, hindi magandang management. Hindi management. Sa okay lang. Ano bang, anong broker pala dyan sa ano ngayon? Double system. Champion din? Ah, ano ba yung schedule niya ngayon? Schedule po, ang gabi. Ah, 7.30 a.m. Yung pasok, 4 to? ano, uh, nag-apply ka sa Pilipinas, may interview ba kayo ng global testing? Apa. Yung height, height limit, ano bang ano? Wala naman. Walang height limit. Tumatanggap sila ng... Makakaya interview, no? Maganda interview lang. Ayan, no? Morning! Hi, interview. Mag-interview. Mag-interview. Mag-interview. Mag-interview. Mag-interview. Di ba? Hindi ba pwedeng isasadjust yun? Yung height limit pala medyo ano, hindi ba ano yan? Wala bang ano? Wala siya. Sinasuggest ko ba? Eh. hindi nyo sinasuggest. <laughs> sa ano, okay lang kung sa hawe kasi magkano trabaho. Mm. Paano sa office? Ah, iba, iba, iba yung department dyan. Iba ibang gawa din. Ah, depende rin pala sa... Hirap na trabaho. Operator. Operator? Operator, hawli. 11 machine, walang bonus. May bonus ba? Wala, wala naman. Wala po. Walang bonus, walang Ah, okay. Sige, bye-bye. Ah, sige, bye. Saan ba ang dom nyo pala? Sa, ano po, magalit Ah, sa may kapalin? Champion din kayo? Champion? Guys, ah, morning. May ayos na rin. May uh, na-idea din ba, no? Ano nga dito? Suggest dito mga ano. Magkasuggest dito. Ganda position. Awing, awing engineer. Ah, may, may engineer din pala dyan? Ah, oh, mayroon isa po. Ah. Engineer, engineer, napapos. Ayos din pala no? Sa operator ko sir, operator. Operator, operator din, eh. fix, fix sila na ano, walang benefits. Oh, tender ko muna. Tender ko muna. <laughs> Morning, morning, morning. Vlog, binablog yung company. Oh. Ah, sige lang, bye-bye. Bye-bye, morning. Marami din pala, no? Marami din pala kayo dyan. Ano yung mga kadalasan niya, transfer? Hindi. Hindi lang Ay, lang, galing din Pilipinas, no? Wala, yung height, ano eh? Matatagal na yan, mga. Ah, matatagal na yan. Transfer lang din. Ah. Ayos pala yung company niya, no? Sa, ano, sa pagdating sa trabaho, lang ako, kapit lang ako. Pero pagdating sa FedEx, pwede pa nga, hindi mo lang kayo fit, hindi eh. ka na ibang company na ano. kaya hindi rin sila mahigpit, medyo pwede ka makapagpahinga pagka... Oo, oh, ano? cellphone ko sa loob ah uh, pero hindi naman kayo nabababa ng 30 dito. Uh, sahod naman kayo ng 30 siguro. Ah, maliit, maliit ng 30. Ah, hindi rin pala kayo nababa ng 30? Maliit simula ng 35. Oh? Ba, pwede na yun. 35, hali eh. Pero yung mga operator nga lang, medyo pagod-pagod. No? Yung operator, kasi jujuti sila operator, jujuti ng walang day off. Oo. Ah eh, ako na ng 35, dito ko talaga, wala pang benefits. Hindi ka namin mga FPAWE. Hmm. May nalaman sila, mag Ah, yung pala yung sinasabi ng babae na FPAWE. Ah. Nagpagpaparangas kami, nagpagpaparangas kami. Tapos maganda pala yung naging napisistuhan mo dyan ngayon. Oh, maganda ako natutusin, parang sa lugi pa rin sa bahay para sa akin. Kasi oh. pang-engineer na yung trabaho na. Morning! Hindi naman ako engineer license. Ah, ah nandun ka, nag-assist din ka nun sa ano? setup. Ako ah, setup, setup ng Ah. Eh. Ay, ang dami din pala. Nababayad na talaga din pala niya sa global testing. Dami. Ayos pala dito din pala. Aris! Aris! Hi ma'am, good morning. Na-interview ka muna. Na-interview ka. Ito vlogger ko vlog eh. eh. Interview kita madam, para ano? <laughs> Ayaw. Ang ah, madali ka masyado ah. Ano bang day off niya pala dito? Pag ano? Triwa eh. Kadalasan pang ano, day off. So, kadalasan triwa pasok. Ah. Pwede na rin yun. Yung sahod ko ng 30, hindi na masama yun eh. Pwede na kung isa wala ka trabaho ha. Oo ha. Hindi naman mabigat yung iba dyan, mabigat talaga ano. Wala wala mabigat, pagod lang sa siyempre machine mo nga marami. Tuloy-tuloy yung trabaho, hindi mawag. Lahat ng lakad, yung hindi rin hindi nakakapagpahinga talaga ng katulad dun sa iba na pwede mag-PTX na ano. Ako pahinga ano na naman. At ah, depende rin sa department. Tulungan din, tulungan naman. Ah. Diskarte mo lang din naman din ka. Ano ba ang katasa ng ano nyo dyan, broker? Pares lang din ang ano. Yung dorm? Mababa, mababa. Ah, mababa lang. Ah. Broker's P15. Broker's P15 yung nga dyan. Ah. Ah, magkakaltas din siguro nasa 5,000 ganun. Wala, nasa ako lang lang tatlo lang. Ah, pwede na. Hindi na masyado okay na. Hindi yun. ka pa, sa head. Oh, malaking tatulong itong isa. 1,000 ha? Laki na, ah, laki na. Kwarto Ah, kakwarto mo yan? Ah, natanggap dito kahit malaking ano, tato? Oo, wala problema da. Ah, Dan, bayan, morning. Laki ng tato mo kabayan ah. Tantal ko ka muna. Laki ng laki ng tato mo. Tulog dito pa tatanong about sa mga Nakatanggap pala kahit na may tattoo dyan sa ano, Global Disney? Oo. Okay, okay, okay. Laki ng tattoo nun, no? Gusto lang pala, ipakatrabaho lang kami. Ah, transfer lang pala. Walang problema sa global testing yan, ha? Ah. Wala problema, basta ano. Pilipinas lang naman mga arte, eh, mga tattoo-tattoo eh. Ah, ano? Dito, walang problema, no? Tayo ano, tayo wala ang problema kahit metro ko eh. Ayan. nga. Pilipinas ang mata eh. Pero sa, ano, maganda pa rin to kasi yung iba dyan eh, walang kauti-uti eh. Yung katulad nung ibang company dyan na talagang ala, uuwi yan ng alas 5 eh, yung walang panggabi, wala din. May night dip pala kayo dito? Mga ano lang, 15 hours. Ah, pero may, may allowance kayo, no? Allowance na 5,000. Ah, magaling, pwede na. Kaya pala nasahod kayo ng 35, no? Sago ah, ko ng kurenta. Oo, oh, masahod ka ng kurenta dyan? Pag dire-diretso ako, di ako nag-go. Ah, hindi ka nagpahinga. 7 ah. days, 7 days. No, days. Oo, kasi yung maliliit pala yung ano no. 45 ko. Oo? Oh, ayos. Ready na rin pala yan. So, di ka, ma di ka mabakante ng OT. Ah. So, kung makapag-day ka sa lima, limang day off, ah, limang OT lang, mm -hmm. malinis 35. Nakapagpahinga ka pa dun sa 35, no? May day off no? Day off ko na, Ah, ayos na, sige na guys. Pwede na siguro to. Eh, ay, marami pa pala. Morning! Eh, mga galing Pinas na. Ah. ah, galing Pilipinas na? Eh! Nabe, para ano? Arin! Ay, interviewin nito ng galing, ano, galing Pilipinas na ba? Bisaya. Ha? Bisaya din ba yun? Hmm. Ah, tara, tanongin natin. Buwan, buwan. Arin! Teka rin! O, sabi na lang mo kabayo mo. Sabi ka, meron mo lang. Pagka, parang, parang, parang, Takot, nahiya. Sa camera, nakatrabaho ka ba camera? Ayaw maging, ayaw maging ano ba? Ayaw lang makita. <laughs> Hindi, di naman ano, di naman natin bibidyoan, ha? Ganda yun, ha? Ah, maganda ba? maganda yun, maganda yung trabaho yun. Maganda yung ano, no? Maganda yung trabaho mo, di ka talaga mabuburing dito, no? Ah, hindi, malilibang ka. Alam mo, oh. makanin. eh, hindi naman masyado ka, ano, katangkaran pala yung, ano, yung isang kababayan natin sa gilid, do. Kakarating lang ng mga dalawang buwan, Oo, oh, kakarating lang nila. Ibig sabihin, nung July, no? Hmm. July sila naman eh, June. Possible ano? Si Inday Karen natin interview interviewin. Ayaw man nahiya siguro. Dami pala, dahan-dahan pala yung labas no, hindi pala yung mabilisan na ano. Uh, mga all petex pa sila eh. Ah, may petex pa no? Ako, ako eh. Parang ikaw ata nauna eh. Parang ganun pa rin yung uh, estado. Una pa, may una ko sa akin dalawa. <laughs> Ay, nauna pa ba? Ay, estado eh. Ganun pa rin ba? <laughs> Ah, wala naman talaga no. Tsaka kung pwede naman lumabas ng maga, di okay lang ha. Ah. Hmm. Ha? Ah, alin? Ah, KTT siya din. Pinasok mo dyan? Morning! Morning! <laughs> oh, vlog ba? Huwag na. <laughs> Ay, nakamotor na, no? Ang ganda. Ganda ko, oh, sige. Bye-bye na. Eh, ingat, salamat.